иодид иондорунун сапаттык реакциясы иодид иондорун аныктоодо пайда болгон чөкмөгө азот кислотасын кошот азот кислотасында эрибеген сары чөкмөнүн пайда болушу эритмеде иодид иондорунун бар экендигин далилдейт